Ассаламу алейкум назарыңыздарда мен Мұхтег арыстанбек сұрадыңыздар жауап берем рубрикасында бүгін да бір көрерманыңыздың сұраусын ә, жооп менен канааттандырабыз деген үмітіміз бар иншалла назарыңыздарда Елдар кыялбеков деген ә, біздің мекендешибиздин бір суроосу бар екен. ассаламу алейкум ағай. алейкум ассалам Елдар. атанын барктуулугу жана аны сыйлоо тууралуу канчалаган макала китептер жазылып видеолар тартылған мен оларға толугу менен бирок сени менен жашабаган сени өстүрбөгөн атага кандай мамиле жасоо керек ошондой учурда бала атага канчалык деңгээлде карыз болуп эсептелет дейт элдар аябай жакшы суроо бул жакшы суроо ошондуктан буга да татыктуу жооп бериш биз үчүн өтө мындай кандай дейм сыймык биз буга мушарраф болобуз иншаллах атадан айланса болот ата уулдун желеги ата уулдун бейиш дарбазасы тилекке каршы кээ балдарын атасына мухаббаттуу кылып тарбиялабайт өзү эри менен жашаганды билбейт жана эри менен ажырашкан же болбосо балким балким ата күнөөкөр үй бүлө алдында жоопкерчилигин сезген эмес жана аялын зомбулук менен же зордук мененби койчу кедірі эки тараптын бир күнөөсү менен үй бүлө ыдырады ыдырады жана ортодо балдар жетим калды тирүү эле жетим кээде атасы менен кетти кээде энеси менен кетти кээде такыр башка бирөө менен калды эгер бала эне менен кеткен болсо эне ажырашкан атага баланы кандай тарбиялайт бул эненин маданияты эгер бала ата менен кеткен болсо тыштап кеткен энеге ата кандай тарбиялайт бұл атаның маданияты бирок экөөсү тең бұл біздің тагдырыбыз бұл біздің проблемабыз балдардын проблемасы болбошу керек бала атасын білеші керек атасына баладай уулдай мамиле қылғанды үйрөнүш керек десе бұл чынығы аялдық милдетти аткарган болады. эмнеге баланың жетім кылган жоқ, баланың желеги ата Баланың қолынан желекти алып қойған жоқ бұл эне өзінің атаға болған ушул күйөөсүнө болгон таарынычы үчүн күйөөсүн кечире албагандыгы үчүн баласынын да колунан желегин алып койгон аялдар бар атасын алып койгон аялдар бар қана атаң эмне кылды деп кыз тарапта да көбүнчө ушундай кайын журтудагы баланы кемсинтип чүнчүтөт қана атаң түштөп кетти го сени эмне кылып берди атаң сага мына башка катын алып алды башка балдарын багып атат мынау ушундай психологиядан улам балдарда эмне болду атам мени баккан жок атам мени караган жок демек мен алдым анын алдында эч кандай жоопкерчилигим жок деп эсептешет стагфирулла бул жалган атанын алдында атаны өмірі көрмеген бала да милдетінен құтылбайды атаны өмірі көрмеген бала да милдетинен құтылбайды ал бала қылымдар бойы ата ата ата ата белінен тәрбияланып келіп анан ең аяғында ененің жатымынан төрелді ата белінен келді бұл бірі екіншісі ал ол еркек болом десе ата эмне экендигин керек ата эмне экендигин билбеген ол ата болбойт жоқ физически ата болушы мүмкін ұлды болушы мүмкін бірақ шынығы заболоты бар шынығы авторитеті бар ата бола алмайды қараңыздар ибраһим алейхисалам мен осы ұл мен атаның мисалында ушул екі заттың мамилесин айтқандан чарчабайм. Какыраган қақыраған шөлге алып барып тастады исмаилді шөлгөктө қақыраған шөлге алып барып тастады энеси менен ачка бир калта курма түгөндү суу түгөндү мына өлөт ана өлөт бала тығыршылап атып таман нетіп тиген жерден бұлақ атып шықты ошол жерге ел қонды көбөйдү бир кезде ибрайым алейхисалам келді түшүмдө ушундай бир аян келді мен соям баланы деді чөлгө туштап кеткен баланы кайра келип мен соем деді аялы эмне деді ей сен мені тыштап кеткенсің сен эми ата болуп калдың кайдан соясың сен дедиби жок бала сенікі деді бала сенікі деді Алпарды сояйын десе, Аллах тала сойдырбады, бір мөжіза берді. Ортына бейіштен қой түшті. Андан кейін, бір қанша учурдан кейін, қайра келді Ибраим алейхисалам, келсе, келіні тұрады, келінін начар екен. Айтырады, күйеуің келсе айтып қой, босағасын алмаштырсын деді. İsmail Aleyhisselam geldi, büyük öbürü geldi, kim geldi, bir çal geldi, ne dedi? Bosogan almaştır dedi. Handa sağa cevap dedi. Ким? cenab мен men кеткен ketken atam bu. Ал неше болбосун менин үйүмүнөн деди жок өзүн көргөн жок бирөөдөн уккан сөзүнө аялын үй бүлөсүн кечти бир канча учурдан кийин келип туруп келинин көрдү да кожоюнуң келсе айт босогосун бекемдесин деди дагы бир жактан келген исмаил үйгө бирөө келди, келди кандай бир чал келди эмне деди босогосун бекемдесин деди о атам саға разы болып тұр мен саған разымын 12 екі ұл берді алла тағала ошол аялға исмаил алейхисаламдан бүтүндөй бир уруулар тарады андан кейін бір күн келді бір күн келді ибрагим келе жатат экен дегенде исмаил алейхисалам өрмөлөп барды He, мынау мені чөлгө таштап кеткен өлсүн деп таштап кеткен кийин соем деген алимент төлөгөн эмес бул мени баккан емес караган эмес деді өрмөлөп барды атасына татыктуу тосуп алды атасын экөөсүнүн мамилесинин урматына алла субханаху таала ошол жерди мекке деп белгілеп шаар пайда болды жана ошол шаардын тұрғындары исмаил алейхисаламдын урматына кыяматка чейин аман шаар болып қалды ошол жерде каба миллиардтаған адамдар ошол жерге барып топ қылып қайтады ата бала ошол үйдү чогуу курду мынау уул менен атанын ортосундагы мамиле караңыздар аллах таала атага бир мүмкүнчүлүк берет экен бул мүмкүнчүлүктү эч кимде жок энеде жоқ, жок күнүгө сага торт бал күнүгө аттракцион күнүгө жаңы велосипед алып берген де бұл мүмкүнчүлүк жоқ екен бұны сен бақпай таштап кетти да беріп берип коюптур аллах таала ошол мүмкүнчүлүктү ошол мүмкүнчүлүктү сен алып қалсаң атадан сен өмүрү бактылуу адам болот экенсиң ала албасаң кечирип қой бұл эмне болгон мүмкүнчүлүк десе аллах таала атаға айтат екен сен мынау балаға қандай дұға кылсаң мен кабыл кылам дейт экен сенин дуаңды балаңа мен қаулы қылам дейді егер сен наразы болсаң мынау балаға мен аның етегін көтегіне жеткізбеймін қор қылып жасатамын дейді ата разы аллах разы баққан ата разы аллах разы деген жоқ ұстап кеткен атаның разылығы өтпейді деген жоқ ата бітті ошоңнан төрелдің бе ата саға мынауны түсіну ол балдардың ғана мейісінде бұл ұл еркектің ғана мейесі түсінеді мұны ененің психологиясында чоңойгон аялдың аялдың табиатында чоңойгон эркек муну түшүнбөйт атанын ким экендигин ата чындыгында ұлдың желегі болот мына ұшындай, урматтуу елдер, сооңго аллах разы болсун сени да татықты ұлдардың атасы болууңа әсіп қылсын. саламу алейкум